regardless. لانه آه، في الحقيقه هو جاي كلمه ترجمه آه، عربيه الكلمه في الاصل هي آه، انجليزيه الكلمه الاصليه هي accountability وللاسف كي نمشيو من الانجليزيه للفرنسية للعربية المفهوم يتغير شوية آه، يتغير لانه وقت اللي نحكيو على الاكاونتابيلتي في اللغه الانجليزيه وفي اللغه الفرنسيه نحكيو على اتجاه يعني آه، كيفاش صاحب السلطه هو مسؤول امام المواطنين ال accountability آه، تشير الى انه مصدر السلطه طبعا هو الشعب مصدر السلطه هو احنا المواطنين ولكن لانه احنا ما نجموش نمارسوا السلطه الكلنا نمشيو نحكموا ولذلك نحتاجوا انه شكون يمثلنا فاحنا اللي يمثلنا اون لويا ديليغي عطيناه جزء من السلطه نتاعنا قلنا له مثلنا وتكلم باسمنا ولذلك هو يتسمى مسؤول امامنا مسؤول على القرارات اللي باش ياخذهم مش ياخذ القرارات اللي تعجبه هو مسؤول بحيث يقول لنا على السياسات العموميه اللي باش يعملها كيفاش التوجهات العامه نتاعها ويحاول بها هي يعبر على احتياجاتنا دونك الاكاونتابيليتي اصلها هي معناها تعبر على هل العمليه اللي آه، بموجبها صاحب السلطه مسؤول امام المواطنين طبعا في النموذج التقليدي نتاع الديمقراطيه الديمقراطيه التمثيليه آه، الطريقه اللي نعبروا بها احنا على كيفاش آه، يعني نسائلوا ولا نحاسبوا المسؤول هو في الانتخابات هذيك الفرصه الوحيده اللي عندنا باش نحاسبوا صانع القرار ولكن الاشكاليه انه هذا غير كافي يعني غير كافي انه المواطن يمشي مثلا كل خمسة سنين ينتخب ومن بعد يمشي يروح لدارهم ويتفرج في صانع القرار ياخذ القرار اللي يحب عليه آه، يتحكم مثلا في الموارد في آه، آه، يعني في السياسات العموميه وتوجيهاتها من غير ما يرجع للمواطن هذايا خلى برشا ناس في عده اماكن من العالم يفكروا انه نحتاجوا نلقاو طرق باش المواطن خارج المواعيد الانتخابية ينجم يكون عنده تأثير على صناعة القرار ينجم يوصل صوته ينجم يأثر ويقول راهو الحاجة هذيك مش عجبتني وراهو صاحب السلطة صاحب القرار اللي أنا حطيته باش يمثلني لازم يرجع لي من هنا بدينا نحكيو على ديمقراطية نوعا ما أكثر ديمقراطية من الديمقراطية التمثيلية اللي هي الديمقراطية التشاركية الديمقراطية التشاركية اللي الدستور التونسي لانه احنا كي عملنا ثوره حبينا نو... معناها نحقوا بعد ذلك افضل ما وصلت اليه الديمقراطيه في العالم وذاك علاش نصينا على الديمقراطيه التشاركيه شنو هي الديمقراطيه التشاركيه جوستومون هي النظام اللي ما يلغيش الديمقراطيه التمثيليه وانما يثريها بانه يعطي للمواطنين وسائل تخليهم ينجموا يوصلوا صوتهم في ما بين المواعيد الانتخابيه طرق هذه آه، آه، يعني بدات مجتمعات عديده تنفذ فيها والمواطنين ما عادش راضيين انه يعني يقعدوا متفرجين هذا لاحظناه في عده مناطق من العالم في آه، اوروبا في امريكا اللاتينيه في اوروبا واحنا في تونس معناها يعني نصينا عليها المساله هذه في الدستور تبقى الوسائل هذه نتاع المسائله الاجتماعيه اللي في الحقيقه الكلمه ما تعبرش على الاكونتبيليتي لانه فيها مسؤوليه الحاكم تجي يعني قدام المواطنين مش فقط انا نسائل ولكن هو زاد يدوا روندر كونت لا لا لا reddition des comptes هذيا يعني ما تعبرش عليها مفهوم المسؤوليه الاجتماعيه ولكن هذا المفهوم فما مفهوم اخر يقول المراجعه الاجتماعيه المراجعه اللي هي يعني الحاكم يرجع للمواطنين باش ياخذ رايهم في القرارات اللي باش يبنيها طبعا نتخيلوا نجموا نتخلوا انه السياسات اللي تبنى على المراجعه هذه عندها حظوظ اكثر انها تنجح يعني وقت اللي احنا نبنيو مثلا un budget de l'État اللي فيه يعني يكون فما رجوع للمواطنين آه، في آه، آه، يعني مختلف احتياجاتهم فما une évaluation تقييم تشاركي يشاركوا فيه الناس الكل بالتعبير عن احتياجاتهم نجموا نتوقعوا انه السياسات المتخذه بعد ذلك ولا الـ ولا les services rendus par l'État يكونوا عندهم فرصه باش يكونوا efficaces اكثر ويوصلوا للناس اللي يحتاجوا لهم احنا في مؤسسه الياسمين نخدموا برشا على آه، آه، الغدوفابيلتي سوسيال على المساهله الاجتماعيه نعتبروها آه، عنصر اساسي من عناصر الديمقراطيه اليوم اللي هو ممكن يفعل الديمقراطيه الحقيقيه لانه الديمقراطيه ما تنجمش تكون فقط في القوانين والمؤسسات ال formales يعني هذيك ضروريه ولكن باش تكون فما ديمقراطيه حقيقيه فما des pratiques des pratiques آه، اللي هما يدوروا حول يعني اليات المحاسبه الاجتماعيه ولا المراجعه الاجتماعيه آه، حبينا نتطرقوا في ال panel الاولاني للمساءلة الاجتماعيه لاهميتها ولانها فعلا ايجاد يعني آه، اليات لها ممكن ينحي برشا يعني يقرب فينالمون ينحي برشا احتقان ولا توتر في المجتمع وممكن يخلي الناس يحسوا رواحهم ممثلين في السياسات اللي تتخذ والناس يلقاو طريقه باش يبلغوا صوتهم في اطار الديمقراطيه بالطبيعه الاحتجاجات مكفوله انه انسان يعبر على رايه مكفول ولكن فما برشا طرق باتساع الفضاء العام فنبشر طرق اللي المواطن ينجم يبلغ بها صوته ويأثر بها ويأثر في صناعة القرار وهو ذاته لازم ياخذ زمام المبادرة ما يقعدش ينتظر في السلطة أن هي اللي آه، آه، تتخذ القرار المناسب ليه من تلقاء نفسه هو لازم يضغط فمن غير الضغط هذا ما نتصوروش انه اي اصلاح ممكن يصير احنا نحكيو برشا على الاصلاح في تونس الاصلاح ونقعدين نسنوا في قوانين ومزيد نزيدوا قوانين اخرى القوانين هذه تقعد حبر على ورق مادام ما تتفعلش عن طريق الزخم اللي ممكن يتحقق عن طريق المساءلة الاجتماعية المساءلة هذه ما تعنيش أني أنا احنا ديما نفهموها على أساس المحاسبة وكذا المساءلة هي عملية فيها تواصلية بشكل أول اللي فيها برشا يعني آه، تبليغ راي وفيها ايجابيات للطرفين لصانع القرار وللمواطن وفيها بناء ثقه كبير برشا حبينا آه، آه، اليوم donc في ال panel الاول لاهميه النقطه هذه نبداو بها وحبينا زاده نبداو من منطلق مهم جدا اذا كان احنا نحكيو على المساءله الاجتماعيه وعلى اليات مش موجوده برشا عندنا يلزم نستنبطوها باش نستنبطوها لازمنا برشا آه، ابتكار وتجديد المفهوم هذايا اللي اللي نتاع الابتكار هو المفهوم تاع لينوفاسيون دونك الابتكار مهم جدا بالنسبه للاليات الديمقراطيه التشاركيه آه، وهذيك علاش معانا استدعينا آه، مدام جينيفر كولفيل donc جينيفر كولفيل هي يعني fonctionnaire de l'UNDP آه، ممثله لليو ان دي بي في آه، آه، المنطقه وتشتغل برشا على الابتكار والتجديد اللي يمكن يجي عن طريق الاليات البحث والجمع ما بين البحث والعمل اشتغلت على الاليات هذه فيما يخص موضوع التنميه ولكن زادة في موضوع الاكونتابيلتي في موضوع الغودوفابيليتي وباش نعطيها توا الكلمه باش تحكي لنا على كيفاش ممكن نفعل الابتكار والتجديد آه، اللي يجي عن طريق آه، جمع المعلومات عن الواقع كيفاش ممكن يخلينا نستنبطوا آه، اساليب تمكننا من محاسبه اجتماعيه ناجعه وباش تعطينا ان شاء الله زاد امثله من كيفاش وقع تطبيق الـ الـ الـ يعني كيفاش الانوفاسيون ساعدت في خلق اساليب للمساءله الاجتماعيه في آه، من خلال تجربتها تفضل All right. Um, good morning, everybody. Uh, my name is Jennifer Colville. Uh, as introduced, uh, I work for the United Nations Development Program in our regional hub in Jordan, in Amman, Jordan, managing our innovation portfolio. Uh, so basically responsible for uh, stirring the pot or uh, promote, oh, thank you, for promoting innovative approaches amongst our national partners in 18 countries in the Arab states region. Um, so very happy to be here thank you, uh, Foundation, for the the invitation to share some of the ideas and approaches that that we're working on with our national partners to be more innovative in the process of development, in the process of governance, um, and promoting social accountability through those innovations. Um, so for us at UNDP, uh, working on innovation is really working on the process of development. So it's about how the mechanisms um, and the methodologies and the tools used to kind of shake things up a bit um, in the way things are done. So the way uh, citizens are engaged, the way policies are formulated, uh, the ways programs are implemented, the way they're measured and really in an effort to make those policies and programs more relevant um, and meaningful for the people that they're supposed to affect most directly. Uh, so I'll, I'll, go through a number of examples of innovation methodologies that, that we've been using uh, to promote social accountability. And for us, really social accountability, um, as you can see on the slide, we consider social accountability uh, a two-way street. Um, so we look at both both sides of the street, meaning that the those who are those institutions and entities that are accountable for delivering services, for governing, um, and helping them become more inclusive and use more participatory approaches so that they end up with better policies and programs. And then on the other side of the street, working with citizens um, and NGOs and CSOs um, to help them become more powerful um, and have in advocating for for change, in advocating for their needs, um, to basically to have them become more effective part of the process and part of the solution. Um, and so it's it's UNDP is really working on on both sides of the of the street, um, trying to bring them bring them together so that there is more collaboration and coordination across across entities. Um, so with that, great. So I'm going to hop right into uh, an, an, explanation of some of the different innovation methodologies um, that we're using. Um, you can see on the, the slide we've got uh, quite a few different approaches that we've been, we've been promoting. And I'll just go through a, a handful of these approaches. But before I do, I just wanted to kind of comment on some of our principles of innovation, what it means for, for us and how doing development differently kind of manifests itself for us. Um, and the, the first is that we're taking a more expansive view of who the expert is. So traditionally, uh, the expert is defined as somebody who's got you know, years of experience backed by loads of academic research and degrees and probably sits in the capital, maybe in a think tank, maybe in a research institute, maybe in uh, academia, maybe in a ministry. And what we want to do is expand the view or the definition of who an expert is by looking and engaging, looking to and engaging with the people who are affected on a day-to-day -day basis by the issues that we're dealing with, whether it's water management, whether it's access to healthcare, care, it's citizens. And we see citizens as experts in these particular issues. And so most of the innovation methodologies, if not all, look at the citizen as an expert who needs to be engaged in the process of understanding what the, what the issue is and coming up with solutions to those development challenges. So the first point is about expanding a definition of the expert. Um, the second is expanding reach. So we look to use different methodologies to reach and engage those who have not traditionally been involved in the process of development or the process of governance. They might not be engaged because they don't have any interest or they don't believe that their voices will be heard or they're too removed geographically. Whatever the reason, there are plenty of people who are sit on the, the margin or the edges or periphery of the process of development. And these different methodologies that we look at look to reach them and engage them. So it's, it's a way to get their voices heard because, like I said, we see them as having a, a valid, important, valuable point of view that we want to take into account when developing policies and, and programs. Uh, the third point is around collaboration. So certainly no one sector seems to be able to um, address the issues of, of development and governance on their own, um, or at least not particularly effectively. And we see the, the value of collaboration. So beyond consultation, mere consultation, beyond even coordination, but actual collaboration and co-creation of solutions um, with these different kinds of stakeholders. And then the, the fourth point, fourth and final point I wanted to make before I hop into the examples is that some of this, we, we think about innovation, oftentimes people immediately think about technical uh, or technology driven innovation. So new, new technologies, new gadgets, and, and certainly we see good governance um, and social accountability enabled by technology. But for us, innovation may be technology enabled, but it's always people centric or human centered. Um, and that's really keeping the, uh, human issues at the human needs, human issues, human solutions at the heart of the process. Um, so not getting distracted by the shiny new technology, but really thinking about the process um, and the way it affects individual citizens, humans, um, uh, when we think about the sustainable development goals and the process of governance. So those are kind of some key principles that we keep in mind when we think about innovation. Um, I want to talk about uh, a few of the 18 different approaches that we have here. And the first set, these first three, they're more on the, um, the side of the street of uh, the institutions that are accountable. So how can we work with institutions to, that are accountable to make them uh, kind of more comfortable with taking a participatory approach. So what kinds of tools can we use for them to engage others? Um, and the, the first example I want to talk about are public sector innovation labs. We are big fans of, of putting in place within uh, government public sector institutions innovation labs or hubs, um, basically places that um, places that can bring together a diverse set of actors with different perspectives, different points of view, to be able to generate new ideas about how to address development challenges. So if the issue is around uh, local governance or particularly around accountability, it's the idea is to bring these different actors in a single place to work on issues and understand those issues in a, a kind of really meaningful way and come up with ideas together, collaboratively. Um, and so the, the, I want to give a, a few examples of different public sector innovation labs. These labs can sit in in a government institution, most notably they do, um, but they can also sit within an academic institution, they could sit within, a, within an NGO, um, but we see, we see most of them sitting within the public sector. They can be in a ministry of planning, they can be in a sector ministry. Um, and this was the kind of a, a graphic of, of different public sector innovation labs, but this was five years ago, and you see there are about a dozen uh, different labs around the world. In the past five years, there has been an explosion of innovation labs as a way to address uh, the most challenging development issues that, that face us. Um, and so I'm just going to give an example of a few different public sector innovation labs and the kinds of work that they do. Um, the first one is from the former Yugoslav Republic of Macedonia. Um, they started in 2013 the, it was a partnership uh, between the government, UNDP, and the in, uh, uh, Computer Science Institute um, within the country. And they started out by addressing a single issue, which was around the uh, inequality or the, the disconnect between um, the supply of, of uh, employees and the demand, sorry, what am I saying? The supply and demand regarding uh, labor and employment opportunities. So basically there were, there were a lot of young people looking for jobs and not enough jobs. And so they brought together the Ministry of Labor, they brought together unemployed youth, they brought together um, tech geeks, um, they brought together designers of all sorts to look at this issue from a, this variety of perspectives. And it was kind of revolutionary in that you were having a ministry, a government, work with unemployed youth. They hadn't really brought these two actors together. Yes, they've done, the ministry had done loads of research on, on the unemployment issue, but hadn't necessarily worked directly with the unemployed. And so this brought them together, the, the Social Innovation Hub brought them together to kind of co-create solutions about addressing the issue. They ended up with uh, developing, it's probably um, par for the course now, but five years ago it wasn't so much. they, they put together uh, an application that would match uh, eh, people looking for jobs with the available jobs. They didn't have it in the country, there wasn't anything available, it was very difficult for youth to find uh, opportunities during the course of uh, social innovation workshop, they put together this, this application the ministry was part of the workshop and they said, hey, this, this actually is a great idea. And they ended up kind of co-opting the, the, the website and the application and made it the, their government offering, their service offering. And within the first, I think, six months, they had gotten, uh, um, I think it was like 100,000 visits uh, to the site. Um, and now it's become the de facto employment search engine for, for the country. And it was developed in partnership with those most affected, the expert, uh, the unemployed uh, youth within Macedonia. The Social Innovation Lab, or Hub, in Macedonia kind of expanded its, its remit over the course of the years, um, and the experience that it had in engaging with those most affected citizens uh, by various issues led it, uh, uh, just this past November, November 2017, to launch uh, the City of Skopje Innovation Lab. Um, and the lab is sitting in the Ministry of Planning and it's purely designed to engage with citizens. And you can see in the circled uh, part of the text, um, they see uh, innovation and this approach as a process, a, de a democratic process really a way of engaging people in, uh, in dialogue and discussion and collaborative solution seeking um, for issues of the day in Macedonia. Um, so we were very excited to see this social innovation hub that had started out sitting within a university expand uh, and become really a core process of the, the city of Skopje, the capital of former Yugos Yugoslav Republic of Macedonia. Um, there's a, another lab just not too far from Macedonia. Um, it's my lab. This sits in Moldova. It's the Moldova Innovation Lab. Um, and they use design thinking, behavioral insights, open data, big data, as a, all these different methodologies as a way to uh, look at issues differently and come up with different kinds of solutions. Um, one of the foundational methodologies that we use uh, at UNDP and is used very broadly for innovation activities is design thinking. Um, this is a, a, process that comes out of the Stanford Design School, um, and it's something that we've uh, appropriated as a way to uh, promote innovation and facilitate innovation in the public sector in Moldova, in my lab, they were using uh, the process, uh, design thinking process, to redesign public services. And they started with um, uh, kind of looking at the citizens uh, police relationship, so citizen-state relationship regarding security. And there was a very uh, contentious relationship between citizen and state uh, regarding security. And one of the issues, um, a very physical manifestation of the issue, was the way that their police departments were physically designed. They were designed in such a way that uh, victims and perpetrators were sitting right next to one another. It made it very uncomfortable. Um, it, they were designed in such a way that there were barriers between citizens and, and the police. The minute you walk in, there's a, a barrier, and that basically says, you know, keep your distance. Um, and so we worked with uh, the police sector, we worked with an architectural firm, we worked with designers, we worked with citizens to map out a new design of the police stations, kind of as this first point of, of contact that many may have with police um, to, to rethink what would be, what would produce a more harmonious relationship between citizen and, and police. We used design thinking as a way to uh, facilitate this process where we kind of mapped out on the floor um, and put a prototype together of what this station could look like before, before we started putting it in AutoCAD or before putting anything um, kind of physically, making any physical investment we mapped it out on the floor, mapped the experience out, prototyped what we wanted it to look like, which makes for a very cost-effective way of designing solutions because you can correct and get feedback on your prototypes very quickly without having to make an investment. You know, if you build a whole police station and then find out it wasn't the right design, it's a little too late. That's a, that's a lesson that we take at UNDP regarding our programs. So we're looking to be more flexible um, and nimble in and and get in taking feedback more quickly and being able to correct our course more quickly. Why wait until the end of a three-year program or a four-year program to find out that <laughs> you weren't doing it right? Um, it's a it's a waste of good money uh, and really a luxury that we don't have. So using kind of this innovative approach of design thinking, we're we're able to move forward more quickly um, and course correct more easily than we have been in, uh, able to in the past. Um, the, my lab in Moldova is also using behavioral insights. Behavioral insights is uh, kind of a combination of uh, economics and behavioral sciences, psychology, to understand how we think as citizens um, in a way that can help us create better policies and nudge citizens towards more positive social behavior, more positive social outcomes. Um, they've using it, they're using it in Moldova uh, to address the issue of tuberculosis. Um, so people were not taking their, adhering to their medical protocol uh, because they had to go down to the clinic um, and have a, a, medical practitioner watch them take their, their medicine. People thought, ah, that's a kind of a pain. That's a, I don't really want to do that. Uh, even though it's going to help me, I don't really want to go all the way down to the clinic. Um, and so we we try we worked with the the UK Behavioral Insights team to to look at the the biases and the prejudices and the the attitudes that people had regarding taking their medicine and came up with a variety of different um, uh, potential solutions and tested them out. And I'll tell you the the answer that we came up with sounds so simple, it, but it it wasn't the answer. Uh, we, no one had thought about it before uh, we started this exercise, but the answer was, okay, instead of having people go down to the clinics, let's just have them do it over video. So like Skype or WhatsApp or whatever. Um, and then you, the, nur the, nurse practitioner could just see the person taking the medicine. And that increased the compliance rates of the medical protocol up to about 80%. It's so simple, but nobody had thought about it before. Um, and so this came out of uh, an initiative between uh, the, the health sector and uh, TB patients. And this is something that we were able to try very quickly and end up with a, a very effective solution um, that was relatively low cost. Um, and I guess my, my point in giving these examples is that this my lab, the Moldova Innovation Lab, is the, the place where all of this happens, where they're trying out different kinds of methodologies like design thinking or behavioral insights, um, working with citizens to come up with solutions for needs that they've identified, um, and having those citizens test those solutions to see what works. Um, uh, another innovation lab that we have, our, our, most recent one, which was just launched, is the In Armenia, and it's specific to the Sustainable Development Goals. Um, for a long time, we've had an innovation hub in our country office in Armenia. The government kind of got excited about all the activity that was going on in this innovation lab and said, the sustainable development goals are our most important agenda in the country. We're seeing the innovation lab that you have in the country office very effective. We want to take that on board. It now sits in the Center for Strategic uh, Studies within Armenia, and they'll be looking at um, four different service lines that you can see there, behavioral experimentation based on behavioral insights, um, looking at different kind of data, open data, big data, micro, uh, uh, crowdsourced data, um, looking at impact investment, and also looking at capacity building for innovation amongst the public sector. Um, closer to home, uh, the only innovation, or one of the first innovation hubs in the region, in the Arab States region, sits in the United Arab Emirates. Um, it's a center for government innovation, um, similar mandate as the the other hubs that I've that I've mentioned. Um, this comes very much from the from the top down, and there's an effort to uh, kind of integrate innovation across the public sector within um, within UAE, they've got a chief innovation officer sitting with, within every uh, ministry. And again, the, the objective is to bring new approaches to governance, um, to the way they offer, the way they define problems and the way they define solutions. Um, foresight is another example um, that of course are used by public sector innovation labs, but other entities as well. Um, foresight Strategic foresight uh, is a process that allows you to look at multiple scenarios, future scenarios, on a collective basis. So bringing together different actors, um, different perspectives to look at what the future may look like and coming up with um, kind of different ways of building resilience to adapt to any one of those futures or similar futures that may evolve over time. Foresight is, is a collaborative process, and foresight is a process about building resilience to what may come and helping us kind of build the future that we want to see. Um, we've used this uh, in a variety of contexts. Um, let me go to the next one. Uh, most notably in Sudan. Um, we've used it kind of as a, as a peace building mechanism, this idea of strategic foresight. We were looking at the uh, Sudan 2030, uh, their strategy, uh, future vision, um, and we used, we worked with the Institute for the Future to work in a number of different states around Sudan with different citizen groups in these different states to kind of think through what the future may look like. And we looked at kind of worst case, best case, middle of the road kind of scenarios, and then looked at the implications for local authorities, central authorities, um, if those different scenarios would come to pass. What kinds of capacities did they need to have in place to adapt to those futures and be most resilient to those different kind of scenarios? Um, We've also used it, uh, in the small island developing states uh, to look at the future as they see <laughs> their states going underwater. What happens with uh, you know, the Maldives when temperatures rise by two degrees centigrade and, and their, their island basically disappears. We've used this, uh, this approach of strategic foresight to, to look at different planning scenarios. So it's kind of like strategic planning that everybody's very familiar with, but it adds this element of multiple scenarios and adds this element of engagement. Um, so bringing citizens into the process, um, which kind of brings us back to the participatory part of, of governance um, the, the third element I wanted, the third approach I wanted to talk about, um, and this one is a little bit further out there maybe um, than the, the other two, and that is around blockchain. Are people familiar with blockchain? Anybody familiar with blockchain? Um, anybody familiar with Bitcoin, alternative currencies? <laughs> Um, so it, blockchain is the, uh, it's a technology uh, it's basically a tech, it's a technology that underpins Bitcoin and other alternative currencies, but it's it's not only used for alternative currencies. It's basically a, a, a distributed ledger of data, meaning that it's not. Um, it's the antithesis, it's the opposite of having one centralized database that contains information, say, around identities. Um, this is used most frequently for creating digital, identity, digital identities and storing it in multiple decentralized databases that not one single entity has, a, has control of. This has incredible benefits in terms of efficiency, in terms of transparency, and in terms of reducing corruption because this distributed database becomes very difficult to hack. Um, we are seeing the use of, of blockchain um, in a number of different sectors. Um, one is around the registry of anything, registry of land, businesses, death, birth, marriage, anything. Um, and the, this example that I have here around, uh, thank you, um, got it, uh, is around the land registry in, in Ghana, and it's a way to, base, which doesn't happen so well in Ghana, um, and this is a way to um, kind of get land registered in an indisputable way and then be able to unlock value because all of a sudden people are able to register their land, they're, be able, they're able to declare a certain value asset that they have, and then they can use it as a way to gain uh, uh, get loans to then invest in businesses. Um, this is unlocking millions and millions of dollars for uh, entrepreneurs, citizens in Ghana. Um, closer to home, we see this in UAE. The, the city of Dubai has committed to put 100% of its government transactions on blockchain by 2020. 100% of its transactions. Basically what this means is that they're driving for efficiency and they're trying to reduce corruption um, again, the importance of citizens being able to see these transactions. Citizens need to be able to understand this technology and to be able to use this to be able to take advantage of, uh, of the offering that UAE is putting on the table using blockchain by 2020. Okay, let me talk about the other side of the street in three minutes or less. Um, the other side of the street is citizens, it's us. Okay, great. Government's doing a public sector innovation lab. They're doing an open innovation challenge. They're using blockchain. What, what am I supposed to do as a citizen? What can I do? We've got a whole series of, of initiatives, UNDP, we're supporting our national partners and citizens to become more able uh, to engage with government. So it's great that government's saying we're going to have all these kinds of initiatives, but if citizens can't kind of respond back or participate, what's the point? It's like dancing by yourself. Um, so uh, a couple of things I'll talk about quickly. Um, one is social innovation camps, labs, um, workshops. These are basically, they can be anywhere between three days, three weeks, three months. They're um, uh, activities that we have that bring together uh, primarily young people, uh, but not always, um, on a particular topic or a particular uh, challenge. So for example, the, the one on Innovate for Somalia. Uh, we held this just a couple of months ago in Mogadishu around the agriculture sector and how might we tap into young people who are studying agriculture, working in the, the dairy sector, how might we be able to tap into their expertise and knowledge to come up with solutions? And we ended up, the first day we were in this, this camp and, and everybody was kind of starstruck. What are you guys talking about? Design thinking and prototypes, I don't get it. And then by the end of it, it was a nine day um, immersion. They, we ended up with 20 ideas that they had come up with that they then presented to the Minister of Agriculture and the Minister of Planning. And these ideas are going to be taken forward. It was kind of the most exciting thing that I did last year um, was to, to witness uh, kind of this transformation over a course of, of nine days by just giving these participants um, kind of a, some, some tools, some methodologies, and a platform for them to focus on coming up with these solutions and giving them the encouragement to go forward with these solutions. It was, it was tremendous um, to see their participation in this process. Sud uh, sorry, uh, Tunisia also has um, incredible innovation camps. Um, they've, over the past couple of years, held a series of um, SDG, Sustainable Development Goals camps around the country. Um, and I'm happy to say that we will be taking two of the, um, the participants, young participants from Tunisia to uh, the UN Youth Forum to present their ideas uh, later this month in New York. Um, so thank you, Tunisia, for, yay, Tunisia, for, for being um, strong social innovators. And then the last I'll talk about, sorry, is around um, social innovation challenges. Uh, we work with uh, national partners to uh, design social innovation challenges that are open to anybody and everybody in the country. Um, one that we really like is in Yemen. So in the middle of the conflict, they've got AFCAR Yemen running, which is with the um, uh, one of the ministries, uh, Ministry of Energy or Environment. Um, and we were looking at solutions, solar powered uh, or solar energy solutions. Um, this got 4,000 applicants in the middle of conflict. Um, we ended up taking 100 into the program, ended up with about 15 programs that we invested in um, as a result of, of this innovation camp that we led. Um, so with that, I will say, I just conclude with um, the idea that change is coming, don't resist it. Um, we are very happy to embrace the change that we see um, and promote uh, for good governance and strong development. Um, use the assets, every asset that you have, including citizens. Um, don't just use a few. And the last is we see diversity as strength, um, not a weakness. And diversity is really the, the way we're getting, to, we are seeing the best solutions emerge. Um, and so we're very excited to, to be promoting innovation around, around the region and happy to be here to talk about it. Thank you. Thank you very much, Jennifer. It was a very insightful uh, presentation. Thank you very much. Um, uh, you can see very much that I'm very <laughs> for innovation. <laughs> so that's why I, we chose to, to start with your presentation. Um, so جينيفر uh, uh, اكيد سمعتوا الترجمه uh, باش نحاول نحوصل شويه من غير ما يعني نعدي برشا وقت في هذايا حكيت على كيفاش الابتكار والتجديد في الحقيقه ما عندناش كلمه واحده باش تعبر على ال innovation donc هذاك علاش كل مره نستعمل مترادفات مختلفه من العربيه فاحنا ما, ما آه، يعني الابتكار هذايا ورات كيفاش ممكن في des contextes différents نستعملوها في آه، في اطار une gouvernance participative اللي تعاون على ايجاد حلول الاشكاليات اللي موجوده وحاجه من المبادئ اللي تقوم عليها الانوفاسيون واللي فينالمون احنا اون فوزي دو لينوفاسيون في جاسمين من الاول من غير ما اون سون رون كونت ومن بعد انتبهنا اللي ريالمون لي برانسيب اللي نخدموا بهم سي سا اون ايت ان تران دو فير دو لينوفاسيون سوسيال يعني العمل نتاعنا الكل يدور حول هذا المبادئ اللي حكيت عليهم نتاع الانوفاسيون في الحقيقه احنا نشتغلوا بهم ونؤمنوا بهم برشا particulièrement بصفه خاصه اهم حاجه تعجبني في هالمبادئ هذه كونه يعني آه، توسيع مفهوم الخبير والمختص نعرفوا احنا في في الميديا نتاعنا وبعد الثوره عندنا explosion نتاع الخبراء كل واحد معناها ولكن في الحقيقه هذايا خلانا زاد انه نحدوا مفهوم الخبير نخليه كان يعني المواطن ما يحكيش في الامور الاقتصاديه الخبير نجيبوا خبير يحكي لنا في الامور الامنيه في كذا صحيح لحتاجوا معرفة مختصة هذا ما ينفيش اللي الخبراء عندهم دورهم المهم جدا ولكن حتى المواطن عنده معرفة عملية pratique مهمة جدا من المهم أن نرجع له باش نبني les solutions تاعي على المعرفه نتاعو donc اللي قالته قبيله انه توسيع مفهوم الخبير وانه ندخلوا فيه المواطن هذا مهم جدا وهذا اساسا اللي آه نحاولوا نعملوه نحاولوا نخرجوا من مفهوم المواطن الضحيه المواطن المسكين المواطن كذا après tout احنا عملنا ثوره <laughs> وعملناش ثوره باش باش نواصلوا في مفهوم المواطن الضحيه فما المواطن اللي يعرف مصلحته وذاك علاش عمل ثوره ما استنى حتى حد la élite politique ولا culturelle ولا حتى شيء ولذلك اليوم نوعا ما ينجم يكتسب ثقه في نفسه ثقه في انه ينجم يكتسب اليات باش يساهم في صناعه الحلول اللي آه، ممكن يقترحها آه، من غير ما نطولوا احنا بعض الحلول هذه آه، حاولنا نطبقوها في من خلال زوز مشاريع مهمة برشا في مش... لمشاركة المواطنين في الحوكمة التشاركية لمشاركتهم في التواصل مع السلطات المحلية كما شفت قبيلة في الدوكيومنتير في الفيديو الناس تحكي على كيفاش البلدية معناها فماش تواصل جيد معها البلدية نفسها عبرت على أنه هي منفتحة على آه، سبل جديدة متاع تواصل احنا حاولنا نقترحوا طريقه آه، اداه ونطبقوها لاختبارها طبعا آه، لتقييم الخدمات العموميه الخدمات البلديه آه، بشكل تشاركي والمشروع هذايا طبق على نطاق صغير من الاول un projet pilote اللي مولوا اليو ان دي بي جو بونس هذا اللي ايمانه بالابتكار والتجديد والانوفاسيون ومن بعد طورناه وطبقناه آه، في آه، المشروع Youth Act في اربع مناطق في اربع مع اربع بلديات وكان عنده يعني نتائج طيبه جدا آه، آه، المشروع الاولاني اللي هو آه، مشروع feedback حتى الاسم نتاعو حبيناه يكون هكا soft شويه ما يكونش المساءله والمحاسبه الاجتماعيه عندهم الحق باش يحاسبوا باش يسائلوا المواطنين طبعا ويقيموا ولكن سي اون ابروش دو كوميونيكاسيون دو بناء ثقه مع les institutions اللي صعيب عليهم احيانا انه يتقبلوا افكار جديده صعيب انه يخرجوا من لي فاسون دو فيغ القديمه donc ال projet هذايا باش يحكي لنا عليه خالد ومن بعد سي حاتم كحلول ان شاء الله باش يحكي لنا هو كان الخبير معنا اللي تابع عمليه صناعه آه، علميه لبطاقه التقييم الاجتماعي وتابع بعد ذلك الحوارات المحليه ما بين المواطنين والسلطات المحليه اللي صارت تفضل آه، خالد خالد هو منسق مشروع فيدباك Merci Madame, bonjour à tous et bienvenue. Euh, Aujourd'hui, euh, on va voir euh, que euh, même l'innovation ne réside pas seulement dans, dans, les outils, mais aussi comment les utiliser. Donc, je reprends le cadre général du projet. évidemment, il demeure que le manque de confiance, voire même l'absence de la confiance entre les autorités locales et les citoyens devient euh, l'élément primordial euh, ou euh, la raison de la réticence des citoyens aux affaires locales, en particulier les jeunes. Voilà, ainsi, c'est ainsi qu'apparurent les nouvelles notions étroitement liées à la démocratie participative, à l'exemple de la redevabilité sociale. C'est dans ce cadre qu'apparut le besoin, aux moyens simples et faciles pouvant assurer une communication pardon, une communication interactive et euh, durable entre les autorités locales et les citoyens via des outils offrant à ce dernier euh, l'occasion de devenir euh, un acteur principal dans le développement durable. L'objectif général pardon, du projet, on peut le résumer par la promotion d'une bonne communication le projet feedback a pour objectif de retrouver la relation de confiance entre le citoyen et la municipalité afin de promouvoir euh, la participation citoyenne et l'adoption d'un comportement citoyen responsable. Les objectifs spécifiques du projet les objectifs en fait euh, spécifiques du projet, ça tourne autour de trois axes. Tout d'abord, renforcer la capacité des jeunes pour une redevabilité sociale et euh, les rendre des citoyens actifs. Euh, en second lieu, tester la community scorecard et, faire de l'évaluation un moyen fréquent et adopté pour améliorer la qualité de prestation et enfin améliorer la communication entre citoyens et autorités locales. Voilà. Les étapes du projet. On peut euh, résumer les étapes euh, sur trois phases. Tout d'abord, la collecte des données, le renforcement des capacités des jeunes et puis l'action même. Euh, la collecte des données. il y a eu quatre workshops. Tout d'abord, un atelier de formation sur la redevabilité sociale. Pardon, il y a eu un atelier de formation sur la redevabilité sociale et la communication euh, et la Community Scorecard. Par la suite, des entretiens individuels avec euh, euh, le secrétaire général et le président de la municipalité et des focus groupes avec les jeunes activistes et aussi avec les fonctionnaires municipaux pour, on va dire, si je puis me permettre de dire, pour arracher les informations de la municipalité. Ce sont les inputs que, que, nous allons plus tard évaluer. Voilà. Par la suite, il y a eu un renforcement de capacité des jeunes. Ce sont 25 jeunes euh, issus de la localité de la Marsa. Ce sont des, euh, jeunes activistes. Euh, le premier atelier s'est focalisé sur la redevabilité sociale, le suivi, le contrôle et l'évaluation des services publics. Puis, les outils de redevabilité sociale pour l'évaluation des services publics via la Community Scorecard, euh, nous pouvons voir ici euh, la community scorecard. Nous avons, décidé de nous focaliser sur euh, trois services qui sont la collecte de, déchets, l'éclairage et l'état civil. Ce sont, on va dire, les, services directs qui concernent directement le citoyen et qui peut facilement évaluer. Voilà. Et par la suite, nous, allons, avons voir que l'évaluation même, elle a été faite sur trois étapes. Tout d'abord, les moyens, euh, la logistique et les ressources humaines. Euh, le renforcement de capacité aussi, il y a eu euh, une formation sur les techniques de plaidoyer pour la redevabilité sociale et les techniques de communication et de gestion de campagnes sensibilisation afin de bien pouvoir communiquer les notions de redevabilité sociale et l'outil de euh, Community Scorecard. La campagne de vulgarisation, euh, c'était, on va dire, euh, une campagne qui se focalise sur trois thèmes. Tout d'abord, la vulgarisation de la redevabilité sociale. Ensuite, l'adoption et la vulgarisation aussi de la Community Scorecard autant qu'outil de redevabilité sociale, et enfin euh, l'évaluation des services municipaux. Voilà, alors euh, euh, nous pouvons voir les objectifs euh, généraux, le renforcement de capacités euh, citoyennes dans la vie démocratique locale, responsabilisation des citoyens dans le rôle de la redevabilité sociale aussi, inciter et motiver les, citations, les citoyens pardon, à adopter les bonnes pratiques citoyennes en leur introduisant le Citizen Scorecard comme outil menant à l'amélioration de la qualité de service municipal. La campagne de vulgarisation elle a été effectuée par 25 jeunes activistes. Le public cible, nous avons ciblé 1000 euh, citoyens de la communauté de la Marsa. Ils sont euh, divisés sur euh, trois zones qui sont la Marsa-Ville, Gamart et Par Lazrak. Les activités, bien sûr, étaient la distribution des flyers pour, sur la redevabilité sociale et l'évaluation citoyenne et évaluation des services municipaux via la community Scorecard. Les résultats. Euh, les résultats, il faut dire que c'était vraiment euh, surprenant, on va dire, parce qu'il fallait prendre en considération le facteur sociologique, le facteur historique de la population, euh, le facteur géographique de, de, la localité même et aussi le facteur urbanistique. Voilà. par la suite, nous avons effectué des réunions avec les autorités locales durant lesquels il y a eu une présentation et discussion des résultats de l'évaluation ainsi que des données mêmes. Aussi, il y a eu une priorisation au niveau des services et des zones, chose qui était essentielle lors de l'élaboration du plan d'action avec les autorités locales visant à améliorer, bien sûr, les services en question. Par la suite, il, fallait entrer une, en action pour faciliter euh, euh, l'accès à l'information, parce qu'on ne peut pas parler de redevabilité sociale sans parler d'accès à l'information. Dans ce cas, il y a eu trois mini-projets effectués par nos euh, participants. Tout d'abord, une session de plaidoyer visant à améliorer les services municipaux. C'est une session à long terme, c'est un processus, parce que le, le plaidoyer, c'est un processus qui est toujours euh, en action. Et puis, une interface numérique facilitant l'accès des citoyens aux informations relatives à leur municipalité. Les, euh, participants ont pu euh, élaborer une application mobile et un site internet facilitant l'accès aux citoyens de la Marsa. cette interface s'appelle Gnawiya News, voilà. Elle est vraiment adaptée à la Marsa. Euh, le, public cible, on peut voir que généralement, les utilisateurs des applications, ce sont les jeunes. Les plus vieux, on va dire, euh, utilisent euh, les sites Internet. Et enfin, l'élaboration d'un bulletin d'information mensuel, aussi appelé Gramia News, qui traite sur les services locaux de la MARSA qui assure la communication entre euh, les citoyens et la municipalité. En général, euh, ce bulletin il est destiné à, euh, à tout le public, pour, de tout âge, de toutes sortes. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci Khaled. Alors euh, Khaled nous a donné euh, une petite description euh, de cette expérience pilote euh, qui a été effectuée à, la Marsa. Euh, pourquoi à la Marsa Parce que à la Marsa, ça prend, ce genre d'expérience prend euh, une ouverture de la part des autorités locales pour pouvoir introduire de nouveaux outils. Et donc, puisque à la Marsa, il y avait déjà certaines pratiques qui étaient là pour, pour, pour appliquer une gouvernance participative, c'était plus facile de commencer là. Nous voulions une première expérience réussie et euh, cette expérience a bien été réussie dans cet échange, euh, dans cette construction de données sur les, euh, services euh, locaux, les services de la municipalité, où les citoyens en eux-mêmes choisi les euh, priorités des, services à évaluer et où les autorités locales ont participé à la construction des indicateurs à évaluer. Donc euh, c'est une expérience purement participative et euh, c'est pour ça qu'on a appelé le projet Feedback, parce qu'il y avait de part et d'autre donc ce deux, euh, ces deux mouvements entre qui va des citoyens vers les autorités locales et des autorités locales vers les citoyens, qui est très important. On ne peut pas imaginer une approche participative, une gouvernance participative sans cette communication fondamentale. Euh, alors, sans, plus tarder, euh, euh, cette, expérience a été étendue par la suite à quatre municipalités que Monsieur M. Hatem Kahloun, c'est Hatem qui est urbaniste et qui est un expert qui a accompagné plusieurs autres projets, qui a accompagné aussi Youth Act dans plusieurs de ses phases. il va nous parler de cette expérience à travers le projet Youth Act. Merci beaucoup, Mme euh, Madame Tesnim. Euh, j'aimerais tout d'abord remercier euh, mes collègues et amis qui ont contribué à la planification et l'organisation de cette conférence qui, qui, nous a permis de voir de plus près les, résultats, les outputs d'un travail très assidu tout au long de deux ou trois ans. je retire sur ces éléments par la suite et je commence également par remercier tous les jeunes qui ont contribué à, et je, donc euh, j'insiste, tous les jeunes qui ont contribué à la réussite de l'ensemble des activités de, euh, de Jasmine Foundation, y compris euh, les quartiers qu'on voit aujourd'hui apparaître les, étincelles de la, des revendications, des conflits. Et Donc ça colle parfaitement avec ce que nous, sommes en train de présenter aujourd'hui et euh, c'est-à-dire que euh, des questions que nous avons soulevées à partir des années 80, la relation entre euh, les mouvements du, du, nouveau radicalisme et les conflits ou les crises que nous vivons aujourd'hui au niveau de nos quartiers, non seulement les quartiers populaires, mais aussi les quartiers aisés, mais les manifestations se, se réclament différemment. bon, je continue à présenter ce que mon collègue a déjà donc la, gentillesse de... Oui moi j'ai continué tout à l'heure en français. Oui. oui, tout à fait. Donc, euh, oui, tout à fait. C'est pratiquement dans la, <laughs> dans la stratégie de Jasmine Fendage, c'est-à-dire peut-être qu'on arrivera dans nos institutions de mettre euh, une politique de communication, euh, voire une politique linguistique de communication avec le public. Et, là, donc, euh, euh, ça a été al آه، مشروع يعني البطاقات التقييم المجتمعي يعني حتى من التسمية في حد ذاتها أو الكلمات أو المصطلحات المستعملة هي مصطلحات محدثة والتجربة في حد ذاتها هي محدثة في تونس وتقريبا البطاقات التقييم المجتمعي آه، في تونس وحتى في المغرب آه، يعني الكبير أو المغرب العربي بين ظفرين آه، يعني بطاقات التقييم او الكوميونيتي سكور كارز ما ما ما تمش آه، استعمالهم او استغلالهم بالصفه المطلوبه وفي تونس آه، نعاود ونقول اللي هي اول تجربه ويمكن تعتبر تجربه نموذجيه بعد تجربه المرثا يعني احنا في الحصيله عندنا تقريبا في المؤسسه عندنا خمسه بطاقات تقييم مجتمعيه ولكن من البطاقة الأولى إلى البطاقات الأربعة الثانية حاولنا باش نطوروا من المناهج والأداة هذه هي أداة متعددة الوظائف أه تمكن من أول حاجة يعني الاستجابة للحاجة إلى ما سميناه احنا بالمسائلة الاجتماعية ولكن هي في حد آه، في نفس الوقت أداة للتقييم ولتنفيذ السياسات أيضا السياسات في مختلف يعني مستوياتها السياسات يعني السياسات العمومية آه، في مختلف مستوياتها الترابية محلية أو جهوية أو مركزية ولكن أيضا السياسات القطاعية بكونها أيضا سياسات ولهنا تجي يعني التكامل بين ثلاثة أشياء التكامل بين أدوات البحث المستجدة أو المستحدثة اللي لازم نقربوها من المواطنين وبطريقة سلسة ما نسميه احنا التوطين أدوات البحث أو أقلمتها مع متطلبات والاستجابة للمواطن ثانيا الملائمه الادوات هذه والواقع في تونس يعني في يعني الواقع اللي يعني يشهد معنا آه، المسار او الولوج الى المسار اللامركزي وثالثا الاستجابه الى الحاجيات المحليه والاختصاصات المستقبليه اللي باش تكون ان شاء الله عند البلديات اللي سميناها احنا بال les compétences propres للبلديات اذا مر مباشره هذا تقريبا الاطار اللي جات فيه يعني فلسفه بطاقات التقييم المجتمعي وضروره تطويرها آه، والتقدم فيها يعني بادوات آه، مستحدثه يعني تشوفوا لهنا تقريبا المنهجيه اللي اعتمدناها آه، منهجية إعداد بطاقات التقييم اللي شملت أربعة بلديات سيدي حسين المحمدية التضامن والمرنقية كانت في البداية آه، أو المصافحة بعد العمل والجهد يعني اللي يذكر لهنا لزملائي اللي قاموا به يعني برفع الوعي تجاه الأدوات هذه والعمل الميداني كانت في مقابلات آه، ورشات تمهيدية ومقابلات مع مختلف مكونات المجتمع المدني والبلديات للتعريف بالمشروع يعني إذا كان أحنا ما نعرفوش المشروع مش ممكن ان يعني ينجح ولازم احنا نضمنوا ما نسميه احنا يعني التبني المجتمعي والمؤسسي لو بورتاج بوليتيك سيفيل اي انستيتيوشنيل لازم هذا نشتغلوا عليه وهذا اكيد ينقصنا حتى آه، وتعرفوا في يعني في في المشاريع المستحدثه في اول بدايه وفي اول خطوه نحطوا حتى يعني آه، خطط تواصل خارجي حتى معناها يمكننا باش ننجحوا آه، ونحشدوا يعني الـ الـ يعني كل القدرات حول حول يعني انجاح المشروع ثم مرينا الى المقابلات الفنية حتى نبوبوا يعني ونوجهوا تدخلاتنا خاطر ما كانش في عندنا وقت كافي حتى نشتغلوا على أربعة يعني بطاقات لازم donc نربحوا الوقت ولكن آه، في نفس الوقت يعني آه، نضمن التبني المجتمعي والمؤسسة والمشروع إذا كانت في مقابلات موجهة اللي نسميهم احنا بال key informant يعني بال يعني الاطراف اللي تتدخل وتعطينا البيانات خاطر هما فنيين يعرفوا يعرفوا وين فما يعني النقاط القوه ونقاط يعني الضعف في البلديات ويمكنونا خاطر القطاعات يعني الخدميه في البلديات قطاعات متعدده ولازم احنا نضعوا الاولويات نشتغلوا عليها عليها حتى نربحوا الوقت ونربحوا المجهود في التدخلات نتاعنا اذا كان في البلديات كل عمل يعني دورات فنيه او مقابلات فنيه مع البلديات أه خليني نمر يمكن باش تفهموا اكثر الجانب الاكثر يعني وضوح يعني أه, أه، هو يعني البطاقات التقييم المجتمعي مبنيه على تقييم الخدمات والخدمه في النظريات الاقتصاديه هي كانه يعني أه كانه يعني أه، كما نقولوا احنا أه، آه، ماده اقتصاديه آه، بيان ايكونوميك يتشرى ويتباع يعني اذا لازم ناخذوه من طرفين من طرف مسدي الخدمه مسدي الخدمات ومن طرف مستهلك الخدمه اذا مسدي الخدمه هي البلدي ومستهلك الخدمه هو المواطن اذا في التقييم لازم ناخذ راي مسدي الخدمه ومستهلك الخدمه اذا وهنا تطرح المسألة كيف يمكن الوصول لهالأطراف الفاعلة هذا المتدخلين حتى وكيف يمكن أيضا تطويع الأدوات الفنية أدوات البحثية حتى احنا نجمع البيانات بالصفة يعني العلمية والفنية إذا كان في آه، جانب في التقييم المؤسسي من قبل مسدي الخدمة البلدية والجانب الثاني هو التقييم المجتمعي من خلال المواطن المتساكن تشوفوا لهنا تقريبا المسار المنهجي والفني اللي اعتبرناه اذا في المسار الاول كانت في مقابلات مع الفنيين وفما استمارات تقييميه لقياس مستوى الرضا يعني معناها فما الطرق اللي خدمنا فيها في قياس يعني سلم الرضا وفي الجانب الثاني يعني في كما نقولوا في الانبوت والاوتبوت نتاع ال service يعني كان في التقييم المجتمعي من خلال المواطن المستهلك وهنا كان العمل يعني الميداني باعتماد يعني استمارات التقييم وقياس مستوى الرضا وما نسميهم احنا سلم الرضا واللي ممكن حتى نطوروه ما يسمى احنا بال Likert scales. آه، آه، في العمل الميداني كان يعني آه، معتمدنا فيه يعني الطريقه العلميه هو يعني sampling لاختيار عينة آه، تمثيلية علمية آه، وكانت العينة احنا مشينا في يعني حسب معناها البيانات العلمية يعني 384 هو اقل تقدير حتى تكون العينه ممثله لل يعني الترابيه نتاعها تيريتورياليتي يعني ومختلف الشرائح يعني الفئات العمريه الموجوده احنا صعدنا في في, يعني في العينه ال 500 حتى نقصوا من هامش الخطا وتكون اكثر موضوعيه في يعني المخرجات نتاعنا تكون اكثر والنتائج يعني الرقميه تكون اكثر آه، اكثر موضوعيه وكان يعني العمل على 500 آه، مستجوب في كل بلديه يعني في المجموع عندنا 2000 مستجوب في البلديات الكل اللي هو يعني كم هائل يعني من ناحيه من الناحيه الفنيه والعلميه ثم مرينا الى آه، تحليل البيانات ومقارنتها وتقييمها حتى الى تحديد الاولويات تشوفوا هنا آه، كيف يعني هذا الكاردز اللي استعملناهم يعني الخرائط اللي استعملناهم حتى تقريبا آه، ونعاود ديما نشكر الشباب اللي اشتغلوا في ظروف صعبه جدا اشتغلنا يعني بكل الامكانيات مشينا حتى يعني احيانا في الاسواق الاسبوعيه باش نشتغلوا في في المحلات عند الناس يعني في الطريق يعني كانت في تكوين ايضا للشباب اللي يشتغلوا على الميدان يعني في دوره تكوينيه حتى يتمكنوا من الادوات هذه ويطبقوها على الميدان كان دانك العينه تقسمت حسب الفئه العمريه وحسب الجنس وحسب الحي وتشوفوا لهنا الاحياء تقريبا مرقمه وداخل الاحياء في خرائط اخرى يعني اون سيستيم زيكزاك خدمنا بيهم حتى تكون التمثيليه يعني اكثر قرب لل لل وتعكس واقع يعني المواطنين في الاحياء نتاعهم تقريبا كل الاحياء تم تخطيطها بالعينه لا فقط الاحياء حسب التقسيم القديم ولكن حسب التقسيم الحدود يعني تعديل الحدود البلديه المعتمد من وزاره الشؤون المحليه والبيئه آه، حسب يعني النص القانوني نتاع ماي 2016 لهنا آه، مانيش باش نرجع في يعني للتفاصيل خاطر مخرجات العمل كانت آه، يعني ضخمه جدا من حيث الكم من حيث الادوات وان شاء الله يكون عندنا الوقت باش نثمنوهم ونزيدوا نطوروهم على مستوى يعني المشروع هذا او مشاريع اخرى يعني كان العمل على ثلاثه محاور كبرى ولكن في كل محور في فما تقريبا 20 مؤشر تقياس المحور الأول كان رفع الفضلات وصرف النفايات المحور الثاني الفضاءات الفضاءات العامة بما فيه يعني الأمن حتى المرأة والأطفال الإنارة معناها الفضاءات العمومية تهيئتها دخل آه، فيها حتى الانتصاب الفوضوي دخلت آه، فيها يعني آه، توفر مواقف للسيارات كل ما يهم يعني العيش إطار العيش للمتساكنين والفضاءات العمومية اخر نقطه هي اهم نقطه وبرزت يعني في في الواحد هي مساله الاعلام والتواصل في البلديات وتعتبر معضله يعني وخرجت تقريبا في البلديات الكل تشوفوا لهنا سلم القياس كيف كان وهنا اللي تشوفوا فيه هو ملخص للبيانات التأشيرية اللي اشتغلنا عليهم خاطر فما بيانات نسبية بالنسبة المئوية الملخص هو يعني فما طريقة علمية نشتغلوا بها هي يعني آه، آه، يعني الرصد مسألة الرصد يعني المجالي والرصد المجتمعي صر اختزاله يعني بالنقاط هذه التام ميم آه، جاء ذاك التقييم مجتمعي ونقارنوه بالتقييم المؤسسي هو يعني ترجمة للأدوات اللي اشتغلنا بها من الأول التقييم المجتمعي تشوفه في اللي بالأزرق والتقييم المؤسسي هو بالأصفر ولهنا تصير المقارنة كيف يمكن يعني شنو كيف يعني المؤسسة كيفاش تقيم الأداء متاعها والمجتمع كيف يقيم الأداء متاعه ولهنا تصير الفجوات ولهنا يمكن مقارنة الفجوات أنا لخصت راك اللي يحب يطلع يعني عنا راهو كم هائل من الـ يعني ال matrix assessment يعني من من les matrices de d'évaluation من من ما نسميهم احنا مصفوفات التقييم اللي تمكنك باش تعرف بدقه وتوجه صانع القرار ومتخذ القرار في نفس الوقت الى معناها آه، آه، يعني حتى اتخاذ القرار في وقت قصير واستغلال هذه الادوات حتى في توزيع الميزانيه الاستثماريه في البلديات يعني تنشوفوا بعد كيف طورنا احنا الادوات هذه على مستوى يعني صنع القرار هنا تشوفوا المخرجات نتاع آه، تقريبا كل بلديه هذه المرنقيه بصفة يعني هذا مخرجات للتقييم العام للخدمات ولكن في خرائط أخرى لتقييم كل عنصر من ثلاثة لهنا اللي طورناه وكان ترجعوا حتى أنتم تشوفوا تعملوا بحوث وتشوفوا على مستوى يعني مخرجات الكوميونيتي سكور كاردز اللي كل العمليات تعتمد على ال matrix assessment يعني على مصفوفات التقييم الرقمي التاشيري ولكن احنا طورنا وحطينا base maps يعني فوق نتاع GIS يعني نتاع قاعده بيانات رقميه اليوم كل البلديه نهار خطوير هذوما الخرائط ماهيش خرائط مكتوبه باليد هي خرائط مبنيه على قواعد بيانات رقميه يعني كل ما تبدل انت البيانات كل ما الخريطه هي تتبدل وتشوفوا بالاول اللون الغامق لهنا هما كما تشوفوا المرنقيه الشماليه هي منطقه تدخل ذات اولويه معناها اذا كان انت باش تشتغل على مستوى معناها توجيه الاستثمارات والاستثمار البلدي لازم تتدخل في الحي هذاك ولو مشينا اليوم عملنا يمكن انا ما عنديش الادوات يعني التشخيص اليوم كان مشينا نشوفوا الاحياء اللي خرجت اليوم وكسرت يمكن نشوفوا هي الاحياء هذيك اللي باللون الاغامق خاطر هي الاحياء اللي تنقصها كل الامكانيات للوجود للولوج للخدمات هنا تشوفوا يعني الخريطه كيف وعندكم في يعني في الـ في الـ في الـ آه، في ال légende من اللوطه في البيان النسبي من لوطا يعني مستويات عدم الرضا لهنا الخيارات مبنية على مستويات عدم الرضا بالنسبة للأحياء هذا المرنقية تشوفوا نفس الشيء لهنا بلدية سيدي حسين منطقة العطار منطقة تفتقد تقريبا كل الخدمات إذا هي عندها منطقة أولوية في التدخل ولو أنت تحب تشوف أي خدمة كان عندها الأولوية فما الخرائط اللي تهم المساحات العمومية وخرائط تهم النظافة وخرائط تهم يعني التواصل نفس الشيء لهنا تشوف المحمدية نفس الشيء منطقة حي السعادة هي منطقة ذات أولوية في التدخل يعني بالتفصيل تنجم تلقى بعد البيانات الكل وترجع هذه بيانات نسبية فما بيانات تأشيرية وفما عندك اللي هو بيانات معنى التقييم المؤسسي والتقييم المجتمعي هذا كل الأدوات هذه مكنا منهم البلديات راهو يعني هذه أداة صانع القرار موجودة عنده اليوم في البلدية وينجم هو من غير ما يهبط للميدان يعرف شنو عنده في البلديات وحتى لو يحب يعني يوطن هالقاعة البيانات في الحواسيب نتاعو ويحينها كل ما انت يعني ما سنحت الحاجة ينجم يشتغل عليهم يعني هو مشروع متحرك يعني بعد ما اشتغلنا كل الشغل هذايا ما وفاش العمل احنا ندينا لكل البلديات في ورشة تم يعني تنظيمها في شهر 12 2017 وتم يعني عرض كل مخرجات العملية الأولى مناقشتها والتصديق عليها في مرحلة أولى من طرف كل المتدخلين والبلديين منهم سياسيين وبلديين وفنيين ومجتمع مدني وكان العمل في دوائر يعني في حلقات عمل تشاركي طيلة يوم واحد الهدف منه هو كان الوصول إلى خطة تشاركية لتأهيل الخدمات البلدية الخطط هذه راهي مش احنا صغناها صاغوها المشاركين انطلاقا من التشخيص الأولي ومن الخرائط هذه كان العمل يعني في بصفة أول شيء كان عمل بصفة عمودية يعني على مستوى القطاعات ثم من خلال القطاعات استخرجنا يعني topics يعني آه، محاور استراتيجية أفقية ليش باش نخ... نضمنوا احنا مسألة التناغم والتلاؤم بين مختلف القطاعات ونخرجوا من النظرة القطاعية للتدخلات في المجال الحضري إذا كان العمل الأفقي وهنا كانت يعني اللي نسميه احنا ال gymnastique معناها انتلكتويل والانوفاسيون اللي صارت وما سميوه احنا الذكاء المجتمعي اللي صار بصفة يعني سهلة ومبسطة للمتدخلين وخليهم هما يستوعبوا العملية والتمرين بصفة وتشوفوا لنا مخرجاتهم ما حبيتش نحط ما تم يعني آه، آه، كتابته على على الحواسيب لكن حطيت انا الاثار نتاع العمل الميداني المجتمعي التشاركي وتشوفوا يعني القاطع والمقطوع هي كل يعني تم تصنيف يعني التدخلات على آه، ثلاثة يعني حسب آه، آه، حسب ثلاثة يعني يعني زمن قسمناه إلى العاجل المطلوب والاستراتيجي وفي كل زمن من التدخل يعني هنا لازم تبويب الأولويات اللي تشوفوا فيه مع عمودي هما يعني أول شيء المحاور المشاريع المقترحة التشاركية اللي تم اقتراحها المتدخلين ثم تصنيف اولويات حسب اولويه ولكن لا فقط الاولويه ولكن الجدوى من المشروع خاطر تنجم تكون اولويه ما عندكش الامكانيات باش تنفذه انت اذا اولويته لازم تكون في الزمن او بالامكانيات لازم ناخذوها في الاعتبار وكانت لهنا العمليه ديمقراطيه لا فقط تشاركيه بالتصويت على المشاريع كل المتدخلين حرين باش يصوتوا على المشروع كل واحد يصوت على اولويته وتشوفوا لهنا القاطع والمقطوع هو التصويت على المشاريع وتشوفوا مخرجاتهم لهنا في قاطع ومقطوع تاشيري يعني كي تلقى في آه، مشروع مرتين قاطع ومقطوع راهو المشروع ذا ذي اولويه قصوى شوفوا أولوية القصوى في العاجل في المطلوب أو في الاستراتيجي يعني كي نقولوا استراتيجي خمس سنين فما أكثر هذا بالنسبة للمرنقية هذا نفس الشيء سيدي حسين هذا بالنسبة للتضامن وأخيرا بالنسبة لل محمدية وأنا آه، حبيت على هامش هذا يعني المشروع نقدمه يمكن بعض التوصيات اللي هي فيها جانب تطبيقي تنفيذي وفيها جانب بحثي علمي وفيها جانب استراتيجي أهم توصية أربعة يمكن حتى نمشيو حتى للسياسات العمومية إلى غيره أهم توصية هي مزيد اعتماد المقاربات التواصلية والنهج التشاركي المبني على المناهج العلمية في صياغة خطط التأهيل والتطوير كل الخطط تعتبر تأهيل وتطوير منها التنمية المحلية الاستثمار البلدي أمثلة العمرانية ومن بينها والأكثر استحداث هي بطاقات التقييم المجتمعي خطر أدوات متاحة لكل المتدخلين وبوسائل بسيطة ثانيا توطين وملائمة المبادئ الدستورية التوجيهية التشاركية بصياغة آليات تشاركية فعلية محدثة ومدمجة انكلوزيف تحاكي واقع المواطن داخل المجاورات السكنية والأحياء وتتساوق se mettent en synergie مع قدرات البلديات إشارة هنا إلى الصلاحيات الصلاحيات عفوا الذاتية كومبيتونس بروبر التي ستطلع بها البلديات في إطار تنفيذ مدرسة الجامعات المحلية ثالثا تفعيل الخطط التشاركية لتأهيل الخدمات البلدية واعتمادها كأداة عمل توجيهية لا فقط توجيهية ولكن عملياتية لمخططات الاستثمار البلدي قصير ومتوسط المدى وإن شاء الله نبعدوا هالمخططات السنوية ذي اللي لا يعني آه، ما عندها حتى جدوى على البلديات ضرورة وضع خطط تواصل هذه أهم توصية أنا نعتبرها ضرورة وضع خطط تواصل خارجي للبلديات بلان دو كومونيكاسيون اكسترن تمكنها من تقييم أولا وتقويم ثانيا علاقاتها مع محيطها وتعزز مسار ترشيد مواردها وحوكمة قراراتها الفنية المالية ومستقبلا سياسية مما يساعدها على دعم مواردها الذاتية وتحقيق استجابة أفضل من الاحتياجات ومن فوارق الترابية تجاه الولوج إلى الخدمات الحضرية في النهاية أردت معناها نتوجه بالشكر لكل الشباب اللي اشتغلوا على البطاقات هذه ولولا تدخلاتهم وعملهم لما تمكنا اليوم باش نوصلوا للمخرجات هذه وشكرا شكرا يعطيك الصحة سي حاتم donc euh, سي حاتم آه، قدم مشكور آه، عرض آه، يعني مفصل ولكن زاد حاول يختصر ما عطاش النتائج المفصله ولكن ورالكم منهجيه العمل وال esprit نتاع العمل كيفاش كان والوتيليتي نتاعو الفايده نتاعو يعني اليوم المناخ اللي احنا فيه التشاركيه ال environnement هذا l'ouvert اللي احنا فيه يتيح لنا وسائل جديده باش يكون فما تواصل حقيقي وصناعه آه، آه، سياسات عموميه اللي فعلا توصل للنتائج متاحة آه، العمل هذايا احنا كما وسعناه في اطار البروجي يوث اكت عندنا النيه باش نزيدوا نواصلوا فيه في مشاريع اخرى ان شاء الله واللي منكم مهتم انه يعني يتواصل في اطار العمل هذايا مهتم انه يكون شريك معنا في العمل هذايا مرحبا به آه، العمل هذايا ماهوش يعني نعملوا فيه للجميع وماهوش لينا احنا اكيد آه، يعني احنا لجأنا للذكاء الجماعي وماهوش ملكنا احنا فقط ولذلك j'invite tout le monde نستدعي الناس الكل انه آه، يعني يشوفوا في مناطقهم امكانيه تطبيق آه، لي زوتي هذوما دي زوتي كيما ورا السي حاتم كحلون ساهلين ماهمش مكلفين واليوم الناس تخاف برشا من التشاركيه تقول لك مكلفه مش صحيح اللي هي مكلفه يعني بوسائل بسيطه آه، برشا حوار برشا آه، نقاش وبكثير من الجديه آه، في آه، آه، يعني الرسم نتاع البطاقات هذوما نتاع التقييم والاليات اخرى ممكن نتخيلوا اليات اخرى هذا مثال مثال يخرجنا من انه نتخيلوا انه ال budget participatif الميزانيه التشاركيه هي الافق الوحيد اللي موجود نتاع التشاركيه لانه اليوم ولينا نحصروا التشاركيه في تونس في ال budget participatif وفي الحقيقه فما وسائل اخرى ممكن نستنبطوها والا موجوده هي ونطبقوها احنا لهنا وعندها برشا نتائج ناجعه كما ورى سي آه، حاتم آه، قبل ما آه، نختتم نحب نخلي مجال اذا كان وئام عندنا مجال باش بور دي كيستيون اوكي ben تفضل سي حاتم اوكي فقط عندي كلمة شكر نحب نقدمها اللي هما يعني طرف فاعل وأولي في المسألة هذه هي يعني الصحافة اللي باش تساعدنا على نشر مخرجات اليوم هذايا وشكر كبير للمترجمين والعفو إذا كان ما كنتش واضح في بعض المصطلحات يعيشك سي حاتم donc آه للاسف هذا ال panel الاولاني هو في الحقيقه عرض للعمل نتاعنا عندنا trois autres panels ان شاء الله باش يكون عندنا فيهم فرصه للتواصل ما بيناتنا انكم تطرحوا الاسئله نتاعكم donc هم حافظوا عليهم وذكروهم ونرجعوا ان شاء الله بعد الغداء يعطيكم الصحه الكل الغداء توا Ah, on va continuer, ok. Bah, alors, je me trompe. لو euh، Alors, le deuxième panel, on passe directement Ok. Euh, on a pris la pause un peu tard. Elle était riche, j'espère. J'espère que vous avez pris des bonnes euh, recharges. Je remercie grandement les intervenants. Euh, les thèmes d'après vont se suivre et vont se recouper, que ce soit les observatoires, la décentralisation. Donc je pense que les questions, on pourra les poser à ce moment-là. Et donc je vais inviter le deuxième panel à venir. Sur les observatoires locaux comme outil de veille citoyenne, quel fonctionnement avec euh, pour modérateur Madame euh, Intissar euh, Khriji, qui est directrice des programmes à Jasmine Foundation. Et je vais lui laisser le soin de présenter ses intervenants.